имбирный с Сей напиток, как бы продолжение темы использования имбиря в веселящих напитках. У него прекрасный рубиновый цвет. М м-м, -м -м, запах приятный, даже не запах, а аромат. Ванилька отдает. Вкус питки. Имбирь совершенно не выпирает, как в настойках. Чувствуется легкая кислинка от каркаде. Ну, в общем, вкус ароматика достойная. Как делать? Смотрим.